Då ska jag spela in en väldigt gammal melodi. En medeltidsmelodi från Vänjan. Eh, kan ha varit en långdansmelodi eller vad som helst. Eh, det var Olle Moraeus som hittade den där i en not i en notuppteckning någonstans. Och den ligger någonstans mellan E-moll och G-dur. Utan drillar.